Спортсмен із Запоріжжя Олексій Яршов виборов золото Кубка Європи з дзюдо. Змагання відбувалися з 18 по 19 березня в Ризі. Понимаешь, что это Олексію Єршову 21. З них 15 років він займається дзюдо. Я пришел с детства, понравилось, а вот занимаюсь до сих пор. На Кубку Європи Олексій боровся у ваговій категорії до 100 кілограмів та тричі здолав суперників. Первое было со словаком, он такой, скажите, не очень сильный был, начинающий. Второе боролся я с, с Великобританией, такой крепкий парень. И третий вот, э, голландец, он такой тоже был более, у него уже там опыт, я смотрел более, и он опытный, там уже ездил по соревнованиям. Ну, он с захватами подходил мне, то, что он делал, мне было удобно, как бы свой стиль под его подстроить. И вот так сложилось, все получилось. Соперники как бы ну, были сильные, но я оказался как бы сильней. Приятно, что выиграл первое место, занял. Загалом у змаганнях взяли участь 200 дзюдоїстів з 24 країн. Аби отримати першість, Олексій Яршов каже, тренувався 2-3 рази на день. Мы уделяем внимание всему и физической подготовке, и технической. Там, по утрам там занимаемся на физическую подготовку, по вечерам э, техника, там, кимоно отрабатываем, приемы, броски, боремся. Це один із етапів ці змагання. Тобто ж він з'їздив до цього ще й Польщу, Варшаву програв, на, на жаль. Е, Там пробув 4 дня міжнародний збор. Приїхав сюди, недільку потренувався і поїхав в Рігу на цей Кубок Європи. Олексій каже, має власний рецепт перемоги. Нужна самодисциплина, самоконтроль, как бы не нарушать режим, там, правильно питаться, тренироваться тренера, слушать, все выполнять там его установы. И все будет хорошо, все получится. Надалі Олексій Яршов планує взяти участь у Кубку Європи в Хорватії. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.